și noi la episodul 2 și am ajuns acasă până la urmă. E, sunt vreo 13 de astea la ușă. Niște lacanie și mă fut în ala din peșteră. Da, efectiv. Și voi be like, Ai ah, niște limestone-uri, n-ai loc de ele în inventorii, hai că pot ți le iau eu. Și era încerc, futu spula mea, am murit de 17 ori, cum să n-am loc în inventorii? Cum? Cum? Efectiv, și-am luat tot ce am de lemn de căcat, niște limestone-uri ca să mai fac și un bridge o daia o daia și acum hai să ne batem cu el la canii ăla. Ce de prost ești, dar la vină încoa. Ce? Vrei să te bați cu el la canii? N-ai cum să te bași cu el. Ce? De n-ai cum să dai în el! Vrei să pierdem sabia de fier, că, că n-ai cum să dai în el. N-ai cum să dai în el. Înțelege. Să mai întâmplă. Așa, hai, hai să arăt în mina mea magnifică. În mina mea magnifică. Ce pista, mă, te Bordel. Bordel. <laughs> Ce? <laughs> De ce bordelurile sunt... Ca să știu unde casa. Nu știu, în fine. <laughs> mă piși în râgâitul ăluia, tu l-auzi? Râgâie, efectiv! Chimera? Nu știu cine râgâie, dar râgâie. M-am blocat. Bă, dacă vezi liliește, omori și tu, dacă găsești uh, de la lână de lilie. Da, vezi că, deci vezi că e unele la canie care te ia prin surprindere, efectiv. Nici nu știi de unde vine, sare și te pugnește și mori. Îl auzi? Asta e că sunt uh, altceva. Uh, Void. Aaa, ăia șmecher, poți să-i omori și îți dau și armură. Astea da, poți să dacă dau una, dau blindness. I-am omorât eu pe amândoi, mă. Bravo, doi încă nu văd nimic. Auzi, e la caniu! Bugam eu și pula măta! Hai să-l omori. Dacă l-am putea împinge. Dacă l-am... Îl vezi? Îl vezi? Uite acolo. Nu știu unde. A dispărut să-mi pula. Aici, aici, aici. Uite-l, uite-l, uite-l, uite-l. Încolo. Ah, Acolo a ajuns! Acolo! Dintre toate locurile pe pământul ăsta a venit după mine. A venit după mine! Acolo! Poate putem să-l împingem în lava. Nu merge să-i dai nou cap! N-ai, nu mai știi. Cum să nu merge? Bă, n-am pic de piatră. Am eu limestone. Acum am unul piatră! Așa, spune-mi unde mi-e cadavru, că nu-l văd. Aici e revine caca. Unde mi-e piatra? Dracu știe. E alt vaina asta, mă, fost de-al meu. La, da, ea la ce Y e? La Y25. Mă duc în al meu. Succes. Ce faci, mă? Ajută-mă! Cu ce? vreau să mă duc să-mi fac un arc ca să te ajut. Trebuie să găsesc întâi o mine. Păi îmi văd, îmi văd punctul morții. Ia. Hai. Arată. E acolo în apă ai murit în apă, stai pe lângă Elacanie. Mm, Elacanie levitează deasupra apei. Nu știu unde mai e, nu, nu știu unde e Elacanie. Îl aud, dar nu știu unde Urgent să-l arăt, îl văd pe Elacanie. Unde Urgent să sap puțin pe mâini. Uite, îmi văd, îmi văd cadavru, îmi văd cadavru, îmi văd cadavru, îmi văd cadavru. Nu e niciun Elacanie pe acolo. Aici unde sunt eu? Păi am fugit da. de el când l-am văzut, dar m-a pognit în cur, efectiv. Sper că mi... Au, ce s au zis. Am, cred că ele acolo. Nu e niciunul la cani aici, da? Așa. Empty lootable body. E, la cani nu e cu partea asta. Empty, cum adică empty? Cum adică empty? A, acum merge futus pula mea. Gata, mi-am luat tot. Am eu și pula în el de la canie. Am luat tot, am luat tot. Bă, vrei să-l trapez? Trapează-l, dă-l în pula mea. Trapează-l, fă în jurul lui, fă pătrățel. Da, dar vreau să stea după mine și el nu vrea să stea după mine. Unde ești? Am făcut un bridge pe acolo pe unde l-ai văzut tu prima dată. Nu eu știu de unde am venit. Asta e partea nașpa, că nu mai știu pe unde am fost. Și nu mai știu pe unde să minez acum. Oh, știi cu ce putem să mă omorăm, mă! Ce? Cu lavă? Mai știi ninja lei? Ah, Oh, shurikenurile de căcat! Da, la pula de... OMG, stai are camion. Ce? Să ai cam nevoie de ăla. Da, uite aici limonid. Okay. E momentul să încerc să trapezele la Kanye, deci cel puțin efectiv. E un căcat, îl urăsc. Kanye e futus pula mea. Cred că știu pe unde a picat, do, Pe aici, nu? Da, cred că pe aici Ce a picat. Pe aici a venit la Kanye, că n-avea cum să spawneze acolo, ți-am zis. Deci era imposibil. Da, acolo. L-ai băgat, deci n-are cum să mai ia să înveci. Băi, i-am pus capul tău în jur, dacă dă cu capul în el și le sparge nu-i vina mea. <laughs> <laughs> Ba, e vina ta. Deci e tot împrejmuit în aparte de deasupra, să că e pun și deasupra. L-am sequestrat. <laughs> mi a plăcut verdictul. L-am sequestrat cu succes. Uh, mă duc să iau un semn ca să punem fix deasupra ca să știm unde e la canie. Parcă văd că, parcă văd că se înduie de super puteri. Ce? Parcă văd că dai sens. Îl mănâncă cumva și îi dă super puteri cea gen... Niii! Și ne mănâncă pe amândoi. Îl mănâncă semnul. Sendu, mă. Harvestable, no. Nu Cum adică harvestable, no? Bă, nu pot să iau adică limonitul. Adică nu da topor. toporul. Îți trebuie de diamond topor. Oh, fuck. Îl, am pus semnul aici că e limonit, dar parcă nu e așa rar, gen. E cam mult, dar... E bun acum. Am găsit eu ametist. Ametist e mai de căcat care... Bă, bă, bă, bă, nu mai e chimera! A, ba, da, mai e. <laughs> Ce vise ai și tu, să nu mai fie chimera la ușă. Păi bă, tu trebuie să te trezești cu chimera la ușă în fiecare zi ca să fie cu suspans. Stai, că a dat vreo cu e. Bă, să încolo. S-a blocat. Asta gata, Cinabar. A, din Cinabar făceam eu, din Cinabar ăsta de căcat făceam eu rune de pișat. <laughs> Deci în barul ăsta de căcat făceam eronele pe ăla. Am o senzație că efectiv vine și mă moară ceva de fiecare dată. Ți-am spus, dacă vine la canie după mine în peșteri. Îmi bag pula în el. Așa. Aud unde la canie. Îmi bag pula. Unde e? E la trapa de tine? Îmi bag pula. Cred că da. Sper. Sper. Stai, că vin că știu exact unde. Cred că zombie în pește, nu să Ba pula, îmi fac tunel din ăla, îmi fac tunel de la de gay, din așa pe marginea pulii. Și n-are cum să mă prindă pe aici. Și mi-l blochez la... Da. Dar nu mai știu pe unde am venit. Adică. Nu mai știu pe unde am venit, <laughs> nu mai știu pe unde e ieșirea din pijata asta. Pentru că n-am putut să o iau drept cum... Adică nu, nu aveam și un plan What the fuck Am pus semnul fix despre la canil Să-mi bă pula de Hunt for Blood has pizza tii Golden Am level mare la minat și îmi dă golden nugget sau ceva, nu știu Eu îmi blochez tunelul în spate Nu, no, levelul ăla A, da Uite să mă pula că-l văd. Țin minte că la, un moment dat îmi dădea diamond. Să țineți minte, dacă faci level mare la... Uite, cum era? Uite, poți să ții și țin despre la canie pe aici prin zile. Uite pe aici, vedeți cum... Bă, am găsit... la uh, lapis de poliu. Vedeți cum am eu chestia aia acolo, skill-urile alea? E, dacă ai minatul mare, de exemplu, poți să minezi căcat, da. O să-mi fac un, un căcat care minează mult și o să-mi dea diamond, efectiv, orice minez. Am găsit mulți demonii, da. Mm. Nu mai știu pe unde am intrat. Păi dar tu știi că noi, noi atunci în departe n-am găsit diamond, din cauza că făcusei tu minatul prea mare. A, <laughs> ah, da. Bă, dar dacă vrei să te întoarci acasă, te ajut eu. Bă, vreau să mă întorc acasă, vreau să-mi găsesc exact ordinea în care am intrat. Gen, să știu pe unde am fost. Dar, deci, deci, la un moment dat, deci nu găsisem diamond, și practic diamondul că l-aveam era din minatul meu că făcusem level mare și practic orice aș fi țăpat îmi dădea diamond. <laughs> nu știu cum să vă explic. Pică drop-ul. Bă, un pe aici. Da, mă, știu, da. Uite, acum am the, on the coal. Eu sunt maestru săpargiului. Sunt maestru în săpar. Erau level la mine, dar nu mai țin minte. Și făceam rune, eu mai țin minte. Făceam runele astea de căcat. Din astea the fuck. <laughs> Era fix lava unde săpam eu, dar fix, era și un bloc de lava fix. Mi-aș pune. Ok, m-am dus în partea mea de mină. Uite păi un creeper de sus. Să presupun că nu mai e nevoie de ajutorul meu. Păi bă, eu aș vrea să știu pe unde ies. Frate, ai lumini peste tot. E, păi e mare răvainul ăsta, e, e plin, căcat. Vreau să mă întorc unde eram, ca să știu și eu. Mai ideea e că orice faci până la urmă tot te întorci la portier. <laughs> Dar vreau să mă urc acasă. Mai greu cum vorbim de casă. <laughs> Nașpa. Dar vreau acasă ca să mă îmbarchez și eu cu chestii șmen și să mă întorc să violez. <laughs> Deci ești retard. Ce? Să mă blochezi picii mei și să mă întorc să violez. Înțelegi tu. Revine, revine ca ca 18 metri încolo. Bă, ai zis că ai nevoie de cineva. Da, plin de nevoi de alea. Zamba, <laughs> acolo era la apă acolo, era un bloc de cinabar, frate, și era... Am găsit ieșirea. Am găsit ieșirea. Am găsit ieșirea, dar naton am lemn. Îmi va pula. Trebuie să mă întorc acasă de tot. Băga mi-aș Dumnezeu în mama ta. What the... Știi că n-am nimic? Asta. Ce? Ce? Nu prea mai aveam nimic în ce sunt de acasă. Ce-ai făcut mă cu el? Ai mâncat? N-am făcut nimic, se consumă, aveam un stack de lemn. Două. Nu, no, am și 16. Pentru că e savana de căcat! În savana asta... S-a blocat jocul iar. Cu pici în tine. Așa, gata. Deci, în savana asta de căcat... Vă explic exact cum e. Vrei lemn? Te bas cu Dumnezeu ca să-l iei. Efectiv. Vrei să mănânci? Te bas cu trei Dumnezei ca să iei. Deci nu poți să ieși tu afară fericit, să dai și tu o labă, că vine unul și te fute. Nici nu-ți mai arde de labă după aia Gata, sunt în bordel. Mă, păi, oficial sunt... Las las, sus, Oficial sunt în bordel. Și am să baricadez. Bă, fă și tu o ușă dacă te duci să iei lemn. <laughs> te în mă, măti. Te duci să iei lemn? De ce? Pentru că mie mi-e frică. M-am dus să salvez. Eu mă nu să te salvez. Ce scuze de căcat. Scuze de astea te duci la măta, bă. Așa. <laughs> Mamă, în sufragerie. nu mai vorbi urâne, mama! Da ba pula ce ai aruncat în chestul ăsta efectiv gunoi, gunoi, gunoi, gunoi, gunoi, gunoi. Oh, mai am da, da, da, gunoi, gunoi. Mai știi răvainul no Nu. Cred că l-am găsit. Din răvainul meu, numai că e, e așa, știi? Păi răvainul meu e infinit. la răvainul meu. Răvainul meu e infinit. Mă uit la răvainul meu, băi, e cam mare. După aia mă duc aici în răvainul tău, ceva genul. Ți-a zis că e mare și nu pot să-l termin. Dar știi cum a fost ceva genul și mă duc în locul în care am găsit ametist, sap în coloane, mă duc la sfârșitul răvainului meu, sap un bloc, dau două gaură, ceva genul. Dau două gaură. Wouldn't păi be like, dau de o gaură. E pe acolo un limestone pus într-un linie dreaptă, deci presupun că e al tău, răvai, nu? Păi e, e al meu. A, e limestone-ul meu. <laughs> uh, văd restul. Și niște plante. I can take... De ce ai pus Doamne, în... Tău, bă, bă, ce ai ce pus în chestul ăla mic? ce ai pus în chestul ăla mic? Toate uh, Trebuia să-mi las itemele ca să... Ca să le iau după când m-am să salvez. Mm -hmm. Ok. Și am lăsat acolo cum era de... Păi dracu mai iese din casă fără armură de 5 stele. Asta <laughs> ne facem armură de 5 stele. S-a să spună se spawnat un enderman fix lângă mine. Și skin ăsta care l-am pe mine, mă scuzați, nu e al meu. Ăla cu Alpaca King uh, <clears throat> l-am făcut, dar nu s-a pus. Asta e un skin de nașpa, nu știu, are Nike pe spate. Și lui îl place, nu se ghiciți, ar place skinul ăsta. <laughs> are Nike pe spate. <laughs> dar dacă lui îi place. Vreau pe la ca King, dar na, nu poți să le iei pe toate. Așa, bine, dacă vrei să merg după lemn, știi cum facem? Te culgi, <laughs> ca să nu mă mănânce mama natură în căutarea lemnului. Sper că n-ai pierdut patul, nu? Am lemn patul pus aici. Ai două paturi puse, da? Hai că mi și o bolta. Da? Și am și plantat niște pișat. bush. Hai să punem în chestul la mic toate orurile care le avem. Gen... Toate orurile, da, în general. Ok. Mai să vedem dacă mai avem oruri pe aici. Nope. Bara. Da. Și redstone nu cred că deocamdată e rar, între ghilimele. În schilete, am o în schilete. Nu știu unde vine, dar mă rog. You can take off my head. <clears throat> um... Mă numește bețe. Benibuși! Berry și... Ok. Um. Două nu mi-ajung, nu? Nu, trebuie să am trei. Bă, mai să pun tavan, că mă enervează. Mai să pun nivel la tavan. <laughs> mai să pun tavan. Hai la masă. Uh, așa de puțin. Oh, bă, mi-aș pula. Pe cât mergi tu la masă, eu mă rog să mai sar după renda. Mie că mor! Nici n-am mâncare! Îmi iau toate vegetalele de căcat la mine. Nu te sui pe ăla. că dau de mine. Știu, mă, Să-mi bau pula de nu mănânc asta. Mm -mm. Următoarea, onion. Mănânc, mănânc ceapă, efectiv. Aaaa. Ah. Mănânc bă, bele. mai zic că am zucchini, mâncam zucchini. Păi încă, Ai. încă mănânc zucchini. Mănânc o cara. Ba, pula. Bun. Așa. Avem... Nu știu ce făceam cu asta. Uh, ă, cum vedeam utilitățile, U? O, oh, putem face un schelet. Mm, nu mă bun de nimic, habar n-am că. O să faci un cutting board. Pula mea. Poți să faci upgrade-uri, poți să faci dălea de oale și chestii. Mm. You can take off my head. Așa, mai avem mâncare pe aici, beans, avem pula. Așa, e am, mă duc la mânc după mâncare și lemn, dar o să mor lamentabil. O simt. <laughs> fac pula, ai băgat marble aici, ai băgat light grey -ul. Ai băgat marble, rușine. Nu, tu ai băgat uh, bolo. ai băgat andesit. Da, Baba. Aici. Oh, mă voi ne picară pe masă. Așa, de ce? Hai să vă arăt eu ce facem de fapt acum. Ieșim, ne batem cu moartea și uh, găsim drumul înapoi și după aia trebuie să începem să continuăm să pe acolo. Uh, casă de căcat aici e. De să nu lăsăm pe voina să moară în primul rând. Mm. E. Eh. Hai să facem și toporul de care avem nevoie. Poate că nu pot să fac toporul pentru că nu mai am bețe, nu? Mai am bețe? Am un topor de căcat aici. Poate să-l folosesc pe ăsta. Asta e. Dar o să am nevoie de lemne ca să mă duc în sus față de moșii ăștia de pișat. A, da, putem face din ultimul lemn rămas. Ultimul lemn ne va salva, copii! Ultimul lemn. Asta. Facem toporul de fier. Și... Asta de fier. Și încă topor de fier pentru că vreau să... Da. Uh, hmm, ok. Punem un topor aici, unul păstrez, unul pun aici, unul pun aici, unul pun aici, aici, aici, aici, aici, aici. Bă, să-mi bag pula cum fac aia pe afară. Ăștia aici, aici, aici, aici. Asta păstrez, păstrez, păstrez în caz că nevoie. Plus că e de căcat. Asta nu e ajungeabilă. Așa. Ceva. Fuck. E calul după mine, nu? Nu mă plan el. A, fraiere. A, fraiere! O, mă fugă. Ce pula mea? Ce pula mea tragi după mine? Ai căcat din ala, nu? A, e căcat ăla cu bladul ăsta. Îmi va pula. Bă, ăsta merge să-l omor. A, băg mi-aș pula mânta. A, băg mi-aș pula. A, fuck. Stai că-și bagă ăsta pula mine. Ok. Aici sunt mâncare, practic. Oile le voi considera mâncare. Între ghilimele, chiar dacă... A, au șansă mică să dea carnea. Dar, o considerăm mâncare. Acolo să fim foarte atenți în jurul nostru la căcatul ăsta. Ah! Nu acum! Bag pula în tine de la canie! tavană. Deci căcatul ăsta nu pot... Deci de asta scăpam. A venit și pula aia și a început să mă scuipe. Mi-a mi, dat bombă la cap, efectiv. Ai văzut? M-a explodat, băgă mi-aș pula în ea. M-am spus că episoadele ăsta vor fi fix asta. Drumul meu spre casă, încercarea supraviețuirii, Alpaca Legion 2016, băgă mi-aș pula în treabă. Bine că măcar în apa asta nu sunt căcați. Dacă ar fi și în apă pe aici, bine, sunt obicei, dar acum sper să nu vie. Și îmi nu, N-am cum să-l bat. Mergi pe Uh. Cât e mergem, verificăm WhatsApp-ul măcar, nu? Cam aș în tine de la cani. N-am cum să-l bat. Ai, ai văzut, am mers, am urcat o chestie, șpau și a venit și bomba lui ăla. Doamne. Mă disperă. Efectiv mă disperă. Am la dead point, uite puțin. Și gândește că trebuie să ajung înapoi acolo. Înapoi la dead point. Să-mi iau cadavru! Și să mai și continui ce am zis ultima oară. Vedeți că eu mă aud la voi, ne? Un pe la căurul tare. Hmm, ba, pula Nici Dumnezeu nu supraviețuie la aia. Nici Dumnezeu nu supraviețuie la chestia aia. A, ah, că el e la Bagiu și reînvia, asta e altceva. Dracu e la canie. Vă place drumul meu spre casă? Îl iubiți? Mă simțiți onorat să mă vedeți mergând spre casă? Adică nici măcar pe mal nu pot să mă apropii. Dacă încerc să merg acolo, da? Mă fute un rinocerb, efectiv. Vedeți rinocer bine? Mai veni, bine, mă fute. Ce trebuie să fac, de fapt, e să mă apropii de mal. Să încerc să ciordez din nisip și din pământ. Cred Că vreau să mă apropii de la caniul ăla ca să-mi iau itemele, trebuie să pun un uh, stâlpișor. Altfel n-am cum. Hai să facem pe aici ca să nu intre apa. N-am cum să ajung la ce am eu treabă, dacă nu fac un stâlp. Am nevoie de pământ. Și nu pot să chem pe voinea să mă ajute că voinea AFK acum că e la masă. Mă gândeam și până el de la canie. Nu acum ai țigan. Sper să nu vine și să mă întrebe ce am făcut că Ah, voi mergi pe el de la canie. Am luat niște lemn. Așa, cum trebuie să ne întoarcem pe pământ, pe aici, pe aici, așa. Șucar, frumos. Și pe 15, tot ce ne trebuie. Fac, am auzit ceva. <laughs> Cred că era un uh, squeaky squeaky de la da. Uite-l, uite-l, futus pula mea de la Kanye. Are range mare de detectare. Nu pot să-l omor și mai e și gay. N-am cum, efectiv. Ca să fac... Ia, ce, ce level... Am level... De... N-am cum. Vedeți că am acolo 1 la săbiuțe. N-am cum să-l bat până n-am level 12 la săbiuțe. Ca să am level 12 la săbiuțe și ce trebuie să fac? Labă la copii mici. Să fac multă labă la copii mici. A, uite și căcatul ăla m-am proșcat pe mine. Putu-ți păi pizda, mătii de Bloodlust. Acum vine după mine? Pă bune. Hei, mă, nu pot să trec nici de căcat. Ăla, bag eu pula. Au. Oh. Ah! Jocul ăsta e incorrect! Eu îmi bag pula. Eu îmi bag toată pula din istoria pulii mele. Eram în sfârșit frumos pe pământelul meu, doamne feri, și a venit căcatul ăla. Fix că am atins pământul, a venit și m-am mușcat de picioare, mi-a one shot. Ba, pula. Dau mesaj cum mă sinucid. <clears throat> Asta este episodul astăzi, îmi bag pula în voi. De mai joc căcatul ăsta. Ce dracu, mă! Nu uitați să lăsați un like, subscribe să abonați canalului, să dea draci și să nu al paga King Out, al paga, paga, paga, fă cu mine, futus pula mea. Boră căluț! Du-te căluț! Ha <laughs> ha!